ආයබෝන් සුබදවසක් හැමදනාටම ඔබ ගොඩක් ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන හිතන කෙනෙක්ද. එහනම් ඔබේ ශරීරය රෝගී වෙන්න යනවද කියලා කලින්ම දැනගන්න පුළුවන් නම් ඔබට ඉක්මනින්ම ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර ලබාගෙන ඔබේ ශරීරය නිරෝගීව තබාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද සිංහල වෙබ් එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ ශරීරය රෝගී වෙන්න යනවද කියලා කලින්ම දැනගන්න පුළුවන් පොදු රෝගලක්ෂණ පහක් පිළිබඳව. ඔබේ ශරීරයේ ඉන්සියුලි නිෂ්පාදනය නතර කරන විට හෝ දැඩි ලෙස අඩු කරන විට තමයි ශරීරයේ සීනි මට්ටම අසාමාන්‍ය විදිහට ඉහළ යන්න පටන් ගන්නේ. නිදසුනක් පිදිහට ඔබ කාබෝහයිඩ්‍රෙඩ් බහුලෝ පවතින ආහාර වෙලක් අනුභව කලාම ඔබේ ශරීරය මගින් ස්භාවිකව ඉන්සිවලින් ශ්‍රාවය කරන්න පටන් ගන්නවා. රුදිරේ සීරිමට්ටමත් කාබෝහයිඩ්‍රේඩ ශරීරගතවීමත් එක්කම ඉහල යන අතරම ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඉන්සිවලින් ශ්‍රාවය කරමින් රුදිර සීරිමට්ටම පහත හෙලනවා. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය නිසියාකාරව සිදු නොවන විටදී තමයි රුදිරේ සීනි මට්ටම අසාමාන්‍ය විදිහට ඉහළයාම නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න විදිහට ඩයිපිටිස් කියල් හඳුන්වන රෝගී තත්ව ඇතිවෙන්නේ. ඉතින් අද අපි ඔබට මේ කියන්න යන්නේ රුදිරේ සීනි මට්ටම අසාමාන්‍ය විදිහට ඉහළයාම නැත්නම් මේ ඩයිබෙටිස් රෝගී තත්වය ඔබට වැලදෙන් එනවද කියලා කලින්ම දැනගන්න පුළුවන් රෝගලක්ෂණ පහක් පිළිබඳව. අංක එක නිතර ඇතිවන හිසරදය. හිසරදය කියන්නේ ඔබේ ශරීරයේ විජලනය වීමත් එක්ක ඇතිවන පොදු රෝගලක්ෂණයක්. නමුත් හිසරදය විධ වෙනත් සාධක නිසාත් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. නමුත් නිතර නිතර කාලයක් තිස්සේ ඉසරදි ඇතිවෙනව නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අංක දෙක නිතර මුත්‍රා කිරීමට සිදුවීම. රුදරේ සීනිමට්ටම ඉහල යන විට වකුගඩුවල සීනිසාන්ද්‍රණය වැඩිවීමත් එක්කම මුත්‍රා වැඩි වශයෙන් නිපදවමින් ශරීරයේ පවතින සීනි මුත්‍රා සමඟ පිටවීයාම සිද්ධ වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔබට දවසේ වැඩිකාරයක් වැසිකිලිය තුළ ගත කරන්නයි සිද්ධ වෙන්නේ. අසාමාන්‍ය විදිහට දවසට වැඩිවාර ගණනක් ඔබට මුත්‍රා කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඔබේ ශරීරයේ සීනිමට්ටම ඉහළ යමින් පවතිනවා වෙන්නත් පුළුවන්. අංක තුන අධික පිපාසයක් දැනීම. කලින් සඳහන් කළ විදිහට නිතර මුත්‍රා කිරීමට සිදුවීමත් එක්කම ශරීරය ඉක්මනින් විජලනය වීමට පටන් ගන්නවා. මොකද ඔබ පානය කරන ජල ප්‍රමාණයටත් වඩා දිනකට මුත්‍රා ලෙස ශරීරයෙන් ජලය පිටවී යෑමයි මේට ප්‍රධානතම හේතුව. ඉතින් ඔබට මේ නිසා අධික පිපාසයක් දවස පුරාම ඇතිවෙන්න පුළුවන්. අංක හතර ෂනික වැස්වල පෙනීම අඩුවියයාම. ඔබේ රුදුරේ අධික සීනිමට්ටමක් පවතින විට එ ඔබේ දෑස්වලටත් අහිතකර ලෙස බලපෑම් ඇති කරන්නට පුළුවන්. රුදිර සීනිමට්ටම පාලනය කළ නොහැකි තරම්ම ඉහළගියොත් ගලූකෝමාතත්වයක් ඇති වෙලා ඔබේ දෑස් අන්දභාවයට පවා පත්වන්නට හැකියාව තියෙනවා. එනිසා මේ වගේ තත්ත්වයක් ඔබට තිබෙනව නම් වහම අක්ෂවෛද්‍යවරේ කමුවීමයි ඉතාමත්ම වැදගත්වෙන්නේ. අංක පහ ශරීරය හිරිවැටීම අධිරුදිර සීනිමට්ටමක් ඇතිවීම ඔබේ ශරිරයේ ස්නායුවලට අහිතකරලෙස බලපාන අතරම මෙනිසා ඔබේ ශරිරයේ තැනින් තැන විටින් විට හිරිවැටීමේ තත්වයක් ඇතිවෙන්නට පුළුවන් අපි මේ සඳහන් කරපු රෝගලක්ෂණ බොහෝමයක් ඔයාටත් තියෙනවනම් වගේම වගේ පවුලයටත් දියවැඩිය රෝග ඉතිහාසයක් තිබෙනවනම් හිතහිතඉන්නේ නැතුව වෛද්‍යවරේ කමුවීමයි වඩාත් සුදුසුවෙන්නේ මේ වගේ ඔයාල නොදන්න ගොඩක් දේවල් දැනගන්න සිංහල වෙබ් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල්ලයිකන්න එකත් කලික් කරලා අප්ඩේට් එක ඉන්න කියලා මතක් කරනවා එවගේම මේ වගේ වීඩියෝවල්ට කැමතිවාගේ යාලුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂයා කරන්නත් අමත කරන්න එපා එනම් සිංහල වෙබ් එකෙන් අදරගින්නෙන්නම් නිරෝගිමත් සුබදවසක් ජයවේවා